lo siento mucho. Y perdió Martinete, ¿no? Sí. Ah, ah, esta noche no me queda más que decir que, soberano, esta noche ganaste tú. Esta noche retuviste el campeonato. Esta noche me tocó perder y tú eres el campeón. No hay de otra. Pero va a venir una revancha y quisiera que fuera aquí en Japón. Y ese campeonato va a ser mío. Lo dije y les cumplo a toda mi gente de México y a los aficionados japoneses que este campeonato nacional Walter se quedaba en la cintura de Soberano Junior y hoy, hoy no les fallé. Hoy este campeonato se queda por más tiempo en mi cintura. Sansón, eres un grande y eres ese rival al que siempre me he querido enfrentar en un encuentro de máscara contra máscara. Porque tú eres el rival número uno para Soberano Junior. Gracias.